ہم مدینے میں تن تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کثر دم بتک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے